Eh, benvenuti. benvenuti. ok, ok. Buonasera a tutti, sono Josh06 e sono in questo nuovissimo episodio di un video contest yeah. che finalmente è arrivato. <laughs> Yuppie. Oddio, yeah. salto in un modo assurdo. Um, ehm, sono con Blue Fire TV. Oh mio dio. <laughs> Buonasera, uh, speciale Halloween in ritardo. <laughs> oh mio dio, c'è qualcuno. Oh. Vai via tu. Vai via. Ragazzi Minecraft Premium, stiamo parlando di Minecraft Premium. Minecraft Premium, giveaway, contest, Minecraft Premium. Lo offro io perché Frupire non vuole spendere. <laughs> C'è crisi, Josh, c'è crisi e siamo in crisi e siamo da Halloween. Lì <laughs> da Halloween più... A parte che questo episodio lo stiamo registrando tipo un milione di, di, di giorni dopo Halloween, ma vabbè. Ehm, quindi siamo qui su Valpari Z per annunciarvi, oh mio dio, sempre <laughs> Il contest più, più pauroso di tutto quanto. C'è, c'è anche un, un, uno che sta saltando senza senso vicino a noi. Ma perché? Vai via, <laughs> è il nostro contest. Cosa stai facendo? <laughs> Vabbè, in buona sostanza, ragazzi, Minecraft Premium, lasciate quanti commenti volete, più commenti lasciate, più possibilità c'è di vincere un bel mi piace sul mio video e il video di Josh, ovviamente i commenti sotto tutti e due i video e poi dovete, se volete, sempre, se volete... Dovete essere iscritti logicamente a tutti e due i canali. Beh, ragazzi, se, no... volete, se volete vedere l'estrazione dovete essere iscritti e ovviamente mettere i like ai video che seguiranno perché più, più cioè, se volete la, la, lasciare rimangono poi nei feed dei vostri canali. Dipende da voi lì, tutto lì. Cosa? Abbiamo vinto la partita, oh mio dio. <laughs> Ragazzi abbiamo vinto, eh, <laughs> si tratta di Vampire, un minigames che verrà trattato in futuro. E... Sì quindi ehm, venite numerosi le regole ora staranno scorrendo nello schermo in modo tipo megalitico <laughs> quindi, sul mio faccione eh, proprio, proprio. Sì. vabbè ragazzi vi tutto in descrizione, tutte le regole e tutto il necessario. E... Anche in questa schermata tipo Ricord- megalittiche. Ricordo ci saranno altri contest anche in futuro. E... Non è un contest ma è un lavoro. Il contest Cont- devi fare qualcosa per vincere. Eh? Ah ok, allora. Guardate, faccio anche i giveaway, sono così gentile. <laughs> Cont- quello che giveaway, facciamo è un bel giveaway di Minecraft Premium. E va bene eh, ragazzi, per, da Blue e Josh è tutto. Eh. <laughs> Direi. La testa di Creeper laggiù vi saluta. Uh, <laughs> anche la testa di, di Blue Flyer, anche lui vi saluta. Oh, c'è uno con la. Oh mio dio, Fedber, ok. <laughs> Vabbè. Um, sì. Sul server di iPixel eh, vi salutiamo. E bella prossima. Oh, Ciao a tutti, si sono smutati. <laughs> Oh mio dio, oh, mio dio appaiono persone. Dove rovinare un picco. Uh, eh, quindi questo video è ah! il